mi gente Estamos en el estudio Future Record Esta Alaska Cora y Tavalen haciendo su trabajo musical Lo próximo que viene para la calle Y bueno, continuamos con lo que es mi sitio artista favorito Estamos live, live. Pero que mi gente estamos 2.41 AM ya tú sabes, seguimos trabajando el siguiente artista favorito, aquí está Rider Producer. Estamos trabajando lo que es el tema Mi Confidente de mi persona, un tema muy sentimental, así que ponemos un pedacito de Rider para que la gente vaya viendo lo que está, lo que se está trabajando, lo que se está cocinando para el CD en la cámara Valen, arroba Valen Música. Así que un pis, dice. que guarda mis secretos mis noches de insomnio cuando no puedo dormir. Tú, la que atiende mis llamadas, sin importar que sea de madrugada, siempre dispuesta a oír. Cuando tengo un problema, una pena de amor, tienes la medicina para curarme el dolor, para que me sienta mejor con un zoom. Checa lo que viene. Nos fuimos. Lo que es mi gente, el que les habla es arroba Música. Estamos en el día number 2, trabajando lo que es el proyecto de tu artista favorito, el CD, para todos ustedes que les gusta la buena música y el buen romantic style. Trabajando lo que es un reggaetón que incluye el CD también, quien se lo voy a mostrar aquí. Check it out. que no pude a la mujer de mi sueño Esa niña por lo cual estaba el sueño Por escribir la historia de cómo fue tu búsqueda Esas pesadillas en las penumbras hasta Dios me iluminó Y ese momento soñado La mujer de mis sueños apareció Acontecimientos que no borras de tu corazón desapareció Acontecimientos que no tu corazón Esa fuiste my Este tema fue trabajado por Ryder Producer Por ahí anda la people Masterizado por Juan Diego de Seda en Canadá Así que esperen, esperen más temas sobre mi CD y más preview Así que esto es Alaska Corp